Me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos. Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanza y sueños. Me enseñaron a dividir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, periódicos, historias para mis nietas. Me enseñaron a escribir novelas, poemas y la lista de la compra. Me enseñaron a hacer ecuaciones. Comentarios de texto. Y barquitos de papel. Me enseñaron a ver los colores del mundo. Aprendí a sentirme valioso. A respetar a los demás. Y a ser mejor persona. Aprendí a defender mis derechos. Que con esfuerzo todo es posible. Y que debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a usar el verde. Y el azul. Y el amarillo. Y que ser diferente significa ser igual. Aprendí en la de todos. Y todas. Y para todos. Y para todas. Gracias al de lengua por enseñarme a sumar versos. Al de física por enseñarme a sentir la química. Y al de latín porque vini, vidi, vinci. Gracias al de tecnología por tanto amperios de entusiasmo. A la de filosofía por la lógica de la vida. Y al de mates por llegar al infinito. Thanks to my English teacher who opened the borders of my life. Gracias a la de francés porque mi novia es francesa. Y al de música por marcarme el compás. Gracias a la de naturales por poner su corazón a la economía por educarme en valores y a la educación física por animarme hasta la meta. A la orientadora por indicarme el camino. A la de dibujo por ilustrarme el futuro. Y gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra. Gracias, mamá. Gracias, padre. Por haber confiado en la escuela pública para, nuestra, educación. Gracias al de historia por contarme cómo se luchó. Para poder seguir luchando.